Pues desde mi vivencia personal yo me lo he tomado como algo muy personal, porque lo necesitaba. Entonces lo he visto como el principio de algo muy, muy grande. Que se despierte, no lo sé. Hacerlo lo voy a hacer, en mí. Una vez que haya experimentado la sensación, mm, los masajes me resultaron muy gratificantes, me da un poco de miedo lo del huevo, bueno, miedo, desconocimiento, pero cuando se salió fue como una gran liberación. Me gustó mucho. Quisiera organizar. Primero quiero vivirlo yo. A lo mejor es un poco egoísta, pero necesito saber lo que se siente. Una vez que yo sepa lo que se siente, sé que, mm, como me conozco, sé que la gente que me conoce, cuando yo transmita lo que he sentido, lo sabrá. Sí. La formación en global, espectacular, con muy buenos profesionales, transmiten muchísimo y es una inyección. Es una inyección para una misma para llegar al, centro y, y darlo todo, todos los conocimientos que has cogido, y vamos, indudablemente más. Deseo más. <laughs>